Con el agravio de la soledad Cuando me da por no salir No es por ti ni es por mí, es por mis manías El principio del fin de la agonía Enfatizando tonterías, encontrándome con mi apatía Estoy fuera de tu atmósfera, gravedad cero Concentrado en mis teorías, un puto hervidero Inconexo a la luz del flexo en agujero Sin oxígeno para respirar me desvelo Con el siseo de un mosquito Fuera sigue el aguacero de envidia, maldad, ira Lo único sincero que le queda al ser humano En un constante anhelo Un quiero y no puedo, o puedo pero me da palo Rompiendo el hielo con trivialidades Moviéndose por las ciudades con sus naves Con sus smartphones, hashtag selfies Twitch y blogs Y yo sin Facebook quedándome sin amigos ah, No te fijes en mí, fíjate en mi aura Con la mirada al rojo vivo y desprendiendo rayos gamma Conozco la trama y su posible desenlace Causa y consecuencia con paciencia en este viaje hacia el cosmos El silencio infinito, la calma absoluta, la esperanza del proscrito Paisajes poéticos, sórdidos y abstractos Un atrecho digno de la mente de Tim Burton Niebla espesa, oscuridad de infarto Son mil y una noches de cuarentena en el cuarto Harto de merodear sin más Entre déjà y flashbacks Levitando sobre nubes de ectoplasma Asteroides y polvo estelar Me río del karma Tan solo creo la creatividad El más allá son los clásicos de siempre Los que levantan la moral y agitan el vientre Una máquina imperfecta como Bender Viviendo en grises y fumando verde En mi burbuja disfrutando el cuelgue Y fuera de cobertura para todo el que quiera venir a verme Ah. Estoy fuera de tu atmósfera, gratificante como sexo, nada más despertar en la soledad de mi ingravidez y tan a gusto Ya no me rayo, me aíslo si me ofusco Floto como espora, sin rumbo, sin coordenadas, casi sin quererlo fundo. Tirado en el sofá a la altura de Saturno Con complejo de marciano, andrajoso y taciturno Fuera de tu atmósfera, gratificante como sexo nada más despertar soledad de mi ingravidez y tan a gusto Ya no me rayo, me aíslo si me ofusco Floto como espora, sin rumbo, sin coordenadas, casi sin quererlo, te fundo Tirado en el sofá a la altura de Saturno con complejo de marciano